Alright, karibu tena katika tutorial za DJ Jerick kutoka Jerick Media Live. Tunachangia tabasamu lako. Na leo nimekuja hapa kwa ajili ya kuelekeza namna ambavyo unaweza uka uka uka, uka clear baadhi ya challenges ambazo watu wanakutana nazo, changamoto wanakutana nazo katika uh, uandishi. Watu wanaandika of course taarifa zao labda kutumia kompyuta, wanatumia uh, uh, program tofauti tofauti, inaweza ikawa Microsoft Word, inaweza ikawa PowerPoint, inaweza ikawa publisher, chochote kile ambacho anakiandika kwenye kompyuta, unaona. Lakini wakati anaandika kwenye kompyuta, anaweza akawa anatumia lugha tofauti tofauti, anaweza akatumia Kiswahili, anaweza akatumia Kiingereza, unaona. Kwa hiyo kuna changamoto ambazo utakutana nazo, na ni changamoto yenyewe ni hii hapa ya kompyuta kutotambua uh, lugha ya Kiswahili unapoandika kwa Kiswahili unaona inakuwekea vimistari hivi chini ya maneno yako, unaona unawekewa maneno, unaona mistari hapo kwenye maneno inaonyesha kama yani kama haikitambui. Kwa hiyo mtu mwingine labda kama sio mzoefu sana au ah, hajui, uh, anaweza akaogopa kwamba ah, hii ni kitu gani kimetokea kwenye kompyuta yangu. Kwa hiyo nitaonyesha namna ya kukiria hivi vitu sio vinaonekana kusudi mtu aandike vizuri na uh, ah, sio unapata shida ya kujiuliza kwamba hii ni kitu gani na kinafanyaje kazi. Labda kuna wengine akiona hivi anahisi kama kazi yake imeharibika, au anahisi kama anavyoendelea kuandika maneno mengine hayaoni vizuri, kwa sababu unaonekana kama ni uchafu. Of course, unaona eh, ngoja niongeze size kidogo, labda uone vizuri. Kama uone unaona let's say, unaona hapo chini kwenye maneno kuna vimstari vyekundu vyekundu vinatokea vina kwa hiyo watu wengine wana, wana, wana, wanapata changamoto za hivyo. Sasa leo nakuonesha tu namna ya kuzikria hizi sio zinaonekana hapa, kwa sababu unapoandika kwa Kiingereza hakuna kinachotokea inakaa tu vizuri sana, kwa sababu kompyuta inatambua Kiingereza. Lakini ukiandika kwa Kiswahili kama hivi, unaona kuna vimstari hivi, kwa hiyo kuvitoa hivi ni rahisi sana. Utakapokuwa umefungua kazi yako uh, software yako iwe Microsoft Word au iwe PowerPoint una unaweza ukazizuia hizi zisitokee wakati unaandika. Kwa hiyo kuziondoa hizi utakuja hapa kwenye upande wa kushoto kwenye let's say Microsoft Word huku upande wa kushoto hapa juu kwenye office button, afu utakliki. Ukikliki itatokea dialog kama hii hapa, njoo hapa kwenye word options. Utaklik tena hapo, itakuletea dialog nyingine kama hivi. Sasa unachotaka ni kufuta zile hizi hapa, hizi zinaitwa ni grammatical error na spelling error is yani haya matatizo ya grammar kwa Kiswahili sio unasemaje na uh, spelling spelling, yani kama herufi labda zijakaa vizuri error. Kwa hiyo kompyuta inahisi kama umechanganya hapa kwenye spelling labda au grammar haijakaa vizuri. Kwa hiyo tunachofanya tunakuja kwenye hizi hatua ambazo nimekuambia kwamba unakuja hapa au kwenye office button, alafu nakuja words options, itakuja hapa. ikuleta hapa, wewe njoo hapa kwenye proofing. Kwenye proofing shuka kabisa hapa chini huku kwenye recheck document hapa. Document unataka ipi? Hii ambayo unaifanyia kazi au zote kile utakapokuwa unafungua unaenda kufanya kazi zako na kuandika na kutunza labda taarifa zako kwenye kompyuta isiwe na kuoneshea hivyo, au unataka kwenye hii tu ya sasa hivi, utachagua kama unataka ya sasa hivi utaweka document 1, kama unataka hii zote utaweka kwenye all, lakini mimi nitasaka hii hapa ambayo tunaifanyia kazi sasa hivi, hii hapa tu. Unaona, utakuja hapa utasema hide spelling errors in this document only. no utaweka tiki hapo, utaklik hapo, naweka tiki hapa chini. Pia usema hide grammar errors in this document only, na penye uta weka tiki, alafu kimaliza una click okay. Hapa unaona tayari maneno yetu yale yako clear kabisa, clean, hamna tena vile vimistari. Unaona kwa kazi inakuwa imeishia pale unapoandika Kiswahili. Kwa hapo unaweza kaamua ukaendelea kuweka maneno mengine ya Kiswahili na hayatakuoneshea vimstari. kwa <clears throat> mfano kwa mfano unaona neno linakaa vizuri bila tatizo kuliko mwanzoni ilivyokuwa. Unaona, ilivyokuwa mwanzoni hivi haina hizi tiki. Unaona, kisema okay, maneno yanarudi yote vile vile. Unaona, yanarudi kwenye zile grammatical error and spelling error check. Kwa hiyo unaweza ukazitoa kwa kufanya kama nilivyokuonesha kwenye office, uh, office button, word options, proofing and then una check hizi zote hizi hide grammar na spelling errors, kila kitu kinakuwa kimekaa vizuri. Inakuwa ni sawa na mtu aliyeandika kwa lugha ya Kiingereza imuoneshe hizo hiyo mistari. Kwa hiyo kila kitu kinakuwa kimeishia pale. Mwisho wa siku unafanya kazi zako vizuri tu bila hata usumbufu, bila tatizo, kazi inaonekana safi, kila kitu kinakuwa ni poa kabisa. Kama umependa video hii unaweza ukalike na ukasubscribe pia kusudi kila kitu ambacho kitakuwa kinafanyika uh, ah, Jerick Media Live na watu tofauti tofauti like DJ Jake na watu wengine, basi kinakuta sehemu ambayo wewe upo bila hata tatizo, na unakuwa wa kwanza kuona na kujifunza, labda kuelekezana baadhi ya mambo tofauti tofauti. Bye.